हेलो गाइस मैं हूं एलेक्स मैं आपको सिखाने जा रहा हूं हाउ टू यूज़ प्लम यानी साहुल का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं और साहुल कई तरीक़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है जैसे कि वॉल्स के लिए डोर फ्रेम्स के लिए कॉलम्स के लिए लेआउट के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए मेरे सारी चीज़ों के लिए यूज़ होती है और आज हम यही सीखने जा रहे हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है मैं बहुत से कम शब्दों में इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा बहुत आसान तरीके से ताकि आपको समझ में आ जाए तो दोस्तों साहुल के लिए पहले हमें ये देखना होता है जो भी हम चीज़ कर रहे हैं उसे हमें नीचे से शुरू करना होता है जो हमारा मेन पॉइंट होता है और उससे हमें अगर मिलानी है ऊपर की चीज़ को तो नीचे की कोई चीज़ साहुल के साथ टच नहीं होनी चाहिए मिट्टी कंकर या कुछ भी मसाला वगैरह हमें अच्छे तरीके से उसे क्लीन कर लेना पड़ता है और क्लीन करने के बाद उसे हमें साहुल को चेक करना होता है अब साहुल का जो ये कैठा होता है ऊपर वाला हिस्सा जो एक बार की तरह लग रहा है छोटी सी ये ऊपर से एकदम वॉल के साथ जिसे हम मिला रहे हैं वो नीचे के भाग से एकदम थोड़ा सा हवा भर साहुल का जो लट्टू टाइप की चीज़ होती है ये हवा भर दूर होनी चाहिए हवा भर यानी कि थोड़ी सी दीवार से दूर होनी चाहिए और इस इस तरीके से ये एकदम सीधी चीज़ हो जाती है अगर आपने ज़्यादा कर दी तो ये आगे को गिरी हुई लगेगी और अगर आपकी बिल्कुल टच होगी तो ये पीछे को गिरी हुई लगेगी इसीलिए इसको थोड़ी सी हवा भर रखते हैं ताकि ये चीज़ें बिल्कुल सीधी हो मैं यकीन करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी और मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया होगा